Всем привет! Меня зовут Александра и в этом видео я вам покажу, как очень быстро и просто сделать вот такую веточку амаранта для вставки в наши вкусные и красивые букетики. Немножко экзотики никогда не помешает. Для начала я мелко-мелко-мелко нарезала гофрированную бумагу и рукой смяла все наши квадратики. Весь наш порошок, песок из гофрированной бумаги. Далее проволоку обмотала основным цветом. Вот таким образом. Амаранда бывает красного, зеленого цвета. Поэтому за основу всегда берем тот цвет, который у нас будет. Клеем наношу на проволоку небольшое количество и обсыпаю и обмакиваю нашей бумажной стружкой веточку примерно 30 сантиметров у меня эта ветка вышла, но размер вы выбираете сами зависимо от вашего букета. Какой букет у вас будет. Я буду сейчас делать веточку из трех элементов, то есть у меня будут три вот таких палочки, и они будут все разной длины. Далее я это все скреплю в одну ветку. Вот такие палочки у меня получились. И теперь мы их закрепляем, фиксируем гофрированной бумагой. И, конечно же, подгибаем в ту форму, которая нам необходима. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, на группу ВКонтакте. Все ссылочки я оставлю в описании. И, конечно же, делитесь своими работами, можете в личные сообщения, можете добавлять в альбом группы. Нам будет очень приятно, и в скором времени самые классные работы мы будем выкладывать у нас на стене с указанием авторства. Итак, обматываем кончик, фиксируем клеем, и наша веточка готова. Вот так элементарно и просто мы с вами сделали небольшую экзотику в наши букетики. Я надеюсь, вам все понравилось и все понятно. Ну и по традиции, до скорых-скорых-скорых встреч!